tekiwumbako tukirumbuye kadde bakiweereza information etakwatagana kati bwewakwatagana bikadama manyi obuzibu tulina bikadama olubijja mukyalo babitwala swet kampala babitwala swet kwairport babiteeka mukiyumba mm. babirya nebabitaka nebabiteeka ku nyonyi nebabitwala kyobala biri nyonyoni biranga biri mu baasi zino zani zisafuti baasi bigenda bikubendi lwa bibanga ebiri bwebatwala ebyana byessomero babiwawabebi ebiyumba byaki babitwala bikuba enduluwe bikuba ngalawo bizina naye nga biri mu nyonyo ezo ezalayisi ezo era ggola oli nyinyonyi yalayisi olimanye enaku nga bakutena ebyana ebyo tubaabyambaza yinifoomu era ngaebiwemmeneko kati webitufuna infomationi bwetyo bebo bibeera libifo olwingalumbuye biva mu kyalo nga tebimanye namasimu nowatisapu zibitabidde eyo esimu zibikwatiddeko eyo kati bakijja eri kukireetawo nekampata kigimanyi ntyoba abijja wano babikomyawo wano nga tolimanyi situriti kwe bitandikira ntandikidde wanzira nti ewaka olwensonga kampuni yakireeta yagera n'ebiyoola ebyo batololo bakabaale <laughs> nebito nebiteeka mu nyonyi nabitwaza abantu bangi bafa ate n'abawona bangi bawonabawona kuba ennaku zino batugambe tutambuze nnyo mesegi ya abantu bawona hmm, kuba abantu baweddemu nyoessuubies abawona tebogera era abo minisita owenjikuire omulanga hmm. by the mm, kampandiikire saaminisita nobinana banja because twetaaga okuwa abantu information mm. nti waliyo abawona nga newankubadde waliyo abafa naye enamba egenda ekendeera mm. ekirala nti abantu balina okumanya nti in case nga covid akutte mm. owona ne waliwo abantu abalina tempa nga bafa bafa attack mm. covid akute omuntu n'afiirawo covid amukutnapanikinga blood pressure neyambuka n'alowooza agenda fa mm. kyova olaba asinza okunyigiriza bakadde baffe abakulukulumuolwensonga nti bwamukwata nga olusi alinamu ne pressure alinamu sukaali kimweyongera so nga ate tusobola okutuusa message ku bantu nti covid asobola okuluma aluma era awo waliwo abantu balumyekonsa yannuma baminisita basinga covid abaluma banyanikirekaawo mm. mm. covid aluma kasani kusasira covid amanise ne covid aluma sala zawedde kyamagero kyamagero abantu bomanyi bomanyi mm. tifulufiga mumanyi nze yanuma mukimanyi bulungi yanuma era nnajjanjabibwa wanewaffe wanyini savana wano nempona bulungi nnyo era nentereera fe tuli bujulizi eriki eggwanga minisita weo twetagira e, e, e, program zone zaali ku tv nga bakwamu omuziki simanyi kyakalamu simanyi fulukuta mu ddiiro lyo simanyi kolwaki omanyi twafuna obuzibu n'abatemi b'embiza abaleyo nga balina emirimu emira bajja nebegatta mu maledio n'amatv ne bakola productions nga bagamba nti bamanyi hmm. olinaje ne programu nti simanyi wefulukute mu ddiiro simanyi kola bwoti simanyi kalakatono twetagamu at least <laughs> enjiri eh, kalakatono bano sebo nakulabira kalakata ngaoyomba ngamba basajja tebakyakwata masimu go asayomba abantu mukwata endowooza zaffe nemwagala ate mwe muzibeerere mutubeere mu bwongo mm. kyotagenda kunjijamu bwengamba nti wenkubira kasimu esimu tagikwata neyaliko tekyaliiko mbanyombe mm. ah. nabagamba jjajja takwata simu neyaliko teriiko mm. okwo tekuyomba jjajja nalwese gwegikube kati njikuwa ogikube kwata kuba bwebwakwata nkwaka kadde kalamba wanokwate mukubi bakukwata nkwa miyoni namba yinza obako yinza obutabako ero linnyaki linnya ki eriwoakulawo mm, bajja enina nange eh, alina nyingi giwuyo jajja emirundi emeka wuyo mhm. mm. gwe gikube bwebaako naawe ogirina gikube yeyo gyenina kati kuba nze ah, simukubira kira wakati hmm. <laughs> wakyokuwegamba nti simutsimukubira kubanga fine tetuganye <laughs> abakadde baffe abasinga batanyo covid hmm. ayinza okuba tayagala kumitinga bantunaye covid ku simu naye ne ku simu tebakwata masimu i don't know why omukulembeze ogwanga wemwazaako ensuso kuba nerisent yatumye wano dokita we najja nankeberako naamba nga ayagala okundaba nenga nemulaba era mumitinze era yes mulaba nnyo buli lwa friday nokukola ripooti buli wiki nkola lipoota emirundi ebiri eidha oluusi tubeera ku simu naye kati adayagala kundaba hmm. kundaba nga waliwo ensonga ezenjawulo hmm. eh, dokita najja wano uh, uh, nibankeberedde bankeberedde na wanu naye results zabadde zamangu nezidda nengenda nemda omukulembeze mm. era nyongera okutegeeza bannayuganda nti abantu abayisa ebigambo ku mikuto egyenjawulo nti purezidenti mufu mulwadde ye banaye kiki abantu kyebaali baffa ebyo ebiseera njagala okutegeeza eggwanga okwogera ekigambo kyona kati bakikola nnyo tulina mu ggwanga njagala okubaga bannayuganda nti okutegeera siteeka nti buli muntu alina okutegeera ate semateeka wegwanga era akola semateeka talina mu konstitution yegwanga temuli muntu ino omusirusiru olina okumuwawira olwobusirusiru bwe hmm. kakati si musango obutategeera ate si muntu nti ategeera nabagamba nti okufumintiza nsonga ya bwongo okutegeera bwongo hmm. nembaga nti obwongo obufu bulinga leta zonawo gigatako esigala ekola zikatulina abantu abamu nga obwongo bufu bwotagenda agamba nti munanga obwongo nomubikulira obwongo nomubikulira wala abantu batera emmere kuswani nga ayagala okwata nefooka omuliisi so tulina abantu ababika abantu lwaki abantu babika abantu naye naye njaga otegeeza eggwanga his excellence president seven ali fine hmm. mulungi nyo mulamu talina buzibu ali oka wadde akamuluma wadde lwakuba mumweta maalo naye temugenda muteka kutempa bwava yayogerekaera eggwanga nga tanatuusa e nante era kuwologo lwe baamubika nti ki yali munyonyo yali munyonyo twali munyonyo live nange naliwo e waliyo naliyo nali yeraze nabawa information tuli munyonyo nali nkimanyi naye tajavayo akole press conference mbukubanga mwogera nyo naye njagala okugamba gwe munnauganda abiika president mm. nti tulina kasuku tulina ebintu byetutasuya byetutamanyi mm. abantu abasinga mukola nogamba banange sente zeziwera sente zimbuze sente sirina sente mm. naye nga tomanyi ebintu ebimu tusasulira ebikolimu oba ebikolobero oba ebintu tulina abaana baffe tubataddemu ensigo embi naye ngaebintu ebyo ffe twabikola kyovala oyinza obulala sukaali nade namuganamugana nge gwenjanjaba wa sukaali nembabuuza sukaali ava kukinonga wa sukaali oyo aba wa bujjajja na bujjajja oyinza gwe obutamumanya tiyali mu kika kyammwe naye ajja agoberera misaayi mm. kakati tulina ebintu abaana abaana bali ku stiti babonabona abaana balina obulamu bokusomeza babayitamu naye ngaebikolobera ebyo abantu babikola bakadde bammwe ensigo mm. gye basiga kati ngesawalero obika presenti tomanyi gwe oyinza obutakisasulira omwana onakisasulira oba famiry we nebonabona lwakikolimeo ndowooza yo kubanga bayibuli egamba nti birina amaaso naye tebiraba birina amatu naye tebiwulira mm. nolwekyo nkugamba bayibuli eyogera mu mbagalati ya mukaga esola musanvu egamba nti kano tasekerwa kubanga buli muntu kyasiga kyalikola ki kyalikungula kyalikungula kati gwe yabika yabikanga naye mbakakasa mwenna mujja kufa omusajja oyo mumulekewo yes mugenda omanyi lwaki museveni ali ku ntebe lwaki museveni akyalina obuwagizi obwo museveni yenga yesimubi era talina buzibu hmm. era bwotuuka mumaaso bwobanga toyagala kwagera musebe tokkirizanga okumumitinga okwogerako naye hmm. tokkirizanga okum kuba ojja kutuuka mumaaso ga musebe nojjusa byomukozi byewadde oyombera gwekenyi nga gwaswala ngobadde oyombera bwere nolwekyo ekyo ekira kyenjagala okutangaaza nja kukyogera nga sitera nga setiriridde hmm. abaana abaganda bebasinza osiga ene ensigo tobaayo mukiga tewali munyankole tewali mugwere tewali mudaama tewali muluulu tewali hmm. oba abaganda bakooye nnyo museveni naye nomulago babise ani waali bamubise nebakwata nepeji ya don nebagibikirako era abantu kugamba nti eh, bana babise kabaka babika abantu simanyi lwaki mwagala nnyo abafu naye kino nkibagamba baanamu abaganda mwesizeeki singa omwana omusoga yavuddeo nabika aye gundi afiire wandigambe nti nnoki obaani naye mmwe mubika abantu watya obukulembeze naye bunakyuka purezida musoveni nagenda ekisozi n'atuula n'abuvaako omukulembeze aliddako alibaagala kiki kyemusiga bannange mwesigame ku kiwa temwesigama ku kufumintiriza kubanga bemukola kati essaawa zino aliddako alibasembeza ati alijjawa laavu ebasembeza interest ya ligama nti abaganda bayingira mu kino mm. ne kambagane mbasembeze kuba museveni buli kimu akibakoledde bwetudda mu lyalita abantu abasinze okufuna mu gavumenti ya museveni baganda naye kino ekisanja si ffe ekisanja abali mu bintu balala abaani abeesuulira bammwe baani abasula si centro mm. si mumwe abeegobera museveni ayina obululu bumeka ayinaaka kamu kamu bwekati mumegobera abantu bamwe n'olwekyo ababika pulezidenti mwemugende mumaaso nobuwumba tufu wammwe si musango nti ngina gyengendo bawawabya naye abamuwagala mbagamba ekigambo kimu puresident museveni gyali mulamu mm. ateredde entende era ajja kuba avayo esaawa yonna wanaba wekyetagisa naye olwokuba nti yaleeta bavubi bannabbanje emirimu bagikola eh, gitambula bulungi kyobalaba oh. atya navaayo naye wenaba wesikatidde mm. ajja kuba avayo ogereko nawe nsuubira nti tuyinza okwongera enaku ana mu bbiri mm. nga tumazeeko zino netukola endala ana mubiritetufiire mumayumba kuluvigo olabanze nayabise nze sina sente bayogera mu yeremiya musanvu egamba nti nakumanya nga tonemanya nenkuteekateeka mutulamama ogenda obeere nabbi wamawanga wichis katonda tutegeera nga tetunaba kwetegeera ah, omwana abeera muta emyezi mwenga ebintu byozeemu enaku endala ana mubiri tugenda balya emazima weweyofe ate wadawazaagala fena tuli bubi nze ndi ku bikyayi bibino lwa covid omuntu eyanywanga amata ee eh, bibino bikalu bibino bibino bikubesi mm. ndi ku bikyayi lwaki singa nina amata nga gentaddemu nange siri bulungi naye te obulamu mbwagala bwengamba nti batute banaye tetuli bulungi tetuli bulungi enaku endala ana mu bbiri tujja kwerya mm, nolwekyo gemazima njagala okubategeezamicunga totaddemu mingi nnyo njiwulira gyewunyiwala embeera nga nembeera kwotadde asiika obulamu tassa mukono ndeka ah. okay tugenda kwogera ku bintu bya mirundi ebiri olunaku lwaleero ne fulufige ekisooka ham mpe sanitizer nkufukireko mm. eh, leero lono eyamukoze eh, yeyakoze sanitize ono ah, eh, mm, mm, bebakola ne view water ok um, okusookera ddala hamu yatute miliyoni bitaano asatu mm, abantu ne boogera ebigambo hamu agomaalo biki biki biki ah! gwatali wamala otuteki naye gwe ekyasinza okukuluma yabadde rod meya anti rod meya kuvaayo okugamba nti hamu atutte sente ezo ekisooka teyandizipaleedi ekyokubiri mm. bw'anaavaawo nti n'ayongeza abantu beomusolo imean erenti eh, eh, okurikavaringa zino eh, tekyannumye hmm. ne nade nenaokubyadde ku facebook sikyo nade nnomuwabula hmm. lwa nsonga ki omukulu oyo bwe yalwala wano kinajjukirwa nti ye mukulu akulya amalwala ga kesisi gonna ani rodmeyrodmeya yatwala kesisi bebasayiningira kesisi sente bebasayiningira buli kimu esente yakikulira amalwaliro ga kesisi gonna gonna mavundu tegana wadde okisigeni bebafuna omusaala mu gavumenti ya president museven bebafuna buli kimu buli kimu ekirungi eh, bakiremesa hmm. ebya ne babibba befula nti balwana eno eno nebabba buli katole yakalumba nalwana wali omulabyeko even ewanudde ngaguza ekidomola kya santiza nakitwala ekyamazzi eh, ameerere nakitwala kukatale akamu oba nabiwa omuntu nabimutikka mu nkukutu tetuganye wano weyalwala covid yagenda nalinyalinya enyonyi nagenda ebweru gye bamujjanjabira hmm, e nadduka muggwaomudidi gwensimbi naguyibwa e nairobi hmm. lwaki tebamujjanjabira mumalwaliro gakesisi gakulembera lwaki akulemberanga abantu nga naye eggwanga yenyini alitya ekyo kimu hmm. ekyala ye kiki kyawaddeyo kale takipaleedinze mu bantu alina cheeke yona gyeyali akoze n'agiwaayo n'agamba nti kati bannange nze nsayininza cheeke yino bagole oxygen malwaliro kale agakesisi gokka kale nti situiti ze kampala wano twalina abantu abaali katemkamabulire bannauganda amazima getagisa amu yatukwatire miyoni agali mu miyoni asatu n'ataano okuwa abantu abaali mu paaka sente badde ewaabwe wano wano kubya abantu lwebaali baddayeekabaali baddayeeka eh. nga bali mu bafrotingire mu kampala nga tebalina transport guno oba guli ogwasooka guno yagenze kenyi nalaba rcc wa kampala rdc hmm. wamulaba ngaani naye hmm. guli ogwasooka yatuwa nempita ne mamafiina eh. fena mamafiina naleeta esente ne amu naleeta netugira ntika abantu ne baddawa eh, mubyalo owulira bulungi omulundi guli amu era yasooka ye munnauganda yasooka okuvayo nakwata miliyoni kikumi mukashi nagamba nti nze ntute mutask force tugule emmere tugulire mm. abantu emmere mm. yali ya misi kigundu bonna ku balabira mm. ku mulundi guno era yomu yeyavuddeyo ku mulundi guli yakwata bapangisa be n'abalekera emyezi esatu esatu esatu esatu nga tewalibamawulire yomu ku basuubuzi banene banagaga nga betolodde bweyakubiriza bagende balabe balina okukwata ekizimbe era abamu bagaana okulekera bapangisa sente bagambatuzagalabatekakoebijegereyabagamba mbawadde emyezi emeka esatu namala te nabongera nebiri esooka nabaleka esatu nabongera ebiri nga batandika okukola mm. oba okijukira mu mm. so omuntu bwavaayo natyobola amu oba nayogera ku amu ekigambo ngaekyo amu si munabyabufuzi amu tasuubira nti alina wayagala okwesimba kubanga ye tasobola kukozesebwa obulamu bwalina njaga otegeeza banauganda batamanyi amis kigundu fe twafuna omukisa alhamdulillah nkyebaza katonda okuma nga tumutuukako hmm. etuukewe ne tumumanyana nnyo amu njagala ogende ku gogo omuntu ali ku gogo ayina street mu america ayina ebizimbe mu south africa ayina business mu america ayina sagala kwogera bingi gwegenda ku gogo odawoldinge amis amu amis apo ah, oba amis kigundu amis kigundu Amisi Chibwondo. Aina business. Aina spiritual what? Mu America. Hey. Eh. Yes. Olufiga oba tokikubye nnyo. No. Njagala okebere bulungi nnyo. Olina YouTube. Ndi wano gye ndiko wano. Yes. Kebera. Aina e South Africa. Mm. Amu yenyini. Amu Chibwondo. Aba, amu yazimba nyumba abantu bagamba si ye bagenda kunyumba ngoba mwajimazemo myaka emeka. Mu America. Naddamu n'ajimanya n'ojimanya n'ajizimba byayagala. kati gwogamba nti si yani agisulamu nemumala nemugamba amu e, e, sente sizize sente zagundi avuddeyo azitaddewo live lwansonga ti yezisizize sizake si e, sinte mubanje sinte ziriko misolo yazekolyazize gwatayagala kulaga sente in public kikyowaddeyo kikyokwedde bannauganda kikyokwedde bannansi tulina wano abantu abayita bainvesito bangi nnya banyunyusa eggwanga lyaffe nga batukukumbyako emisimbi okuli banks okuli biki okuliki okuli netiwaks ezenjawulo zigana wano nezitubba esente nebagamba dakikasatu esimu nezikyankana nebakubbako esente nebagamba nti tuwadde tuddiza eggwanga e, essaawa emu wano kendabye ku youtube hmm. yali akola intervie n'agamba ah, ok bano taito gye bateekako I have buildings in Manchester. ng'agamba ayina ebizimbe manchester ati nze njagala obirabeko nze nakugamba tamutega tasobola kumutegeera saagala kwogera bintu bye naye amu gwoyogerako ngoma nenerevo ndala mm. tasobodde okwesima kwa purezidenti kubangaye va tuwulire okufumitisa n'okutandika okukola n'okusobola n'okuyiga businesses mm. tasuubira nti no azimbye whitehouse wayisajukulaga mm. agana kukwatanyonyi etulako va mubiina ebyamalala waliko egundi wano kakrit ekizimbe kyonnakiraba ekyo amu abantu ndeze balaba amu baagala omuteeka mu levo something like nga walaba omugagga nga walaba nga brin white nga walaba sipapa nga walaba bandooza abantu abalala bwebagala olowooza oba ye amu amuatezo levo zanjawulo kuba kati brin white ate tomuteekawo oyogerera sipapa anti kati bano abatafumintiriza abatafumintiriza mm. endowooza yaabwe mayindi yaabwe enafu bweyagala obbagamba mubadde mukola programu kumacyanga mbalaba mm. olina ekigambo kyoyogedde oli gundi muno oba badde asomaki mumawulire omanyi ago amawulire gawandiika begagala mm. nomulala nga kikujja kumulamu era information togigusiza ogundi nagamba kalibala nagamba oba omuntu mufere oba bakyogedde atya nti omuntu wamufeero basi mufere kasita ayamba abantuamba abantu mutali mwezo levo kubanga obadde oyogera ku am mm. era information bade bukulemeseza jigusa nze bade mbalaba nze omaife tufumintiza nga tula programs mm. amutali mwezo levo ezabafere ezabafere ezobutaba na sente ezokukola batya no abantu abamala katamanyi backgrawund ya amnsi guno kati nkukankulageyo oyo omusajja gumagambanga mbu ekizimbe sikyekojawe ekizimbe kyaki oyo omwami owa freedom city ee sibalamu eh, kojja wa amu sibalamu ekizimbe kiki nkutidde nokutya famiry ya amu bwona ogitegeera ogenda kutya ate basengaabe oli omukazi omugaga mukiba kampala yani aliwa alex enoyo omukyala abo bebani famiry ya amu mulakatemugimanyi kwegamba ekya sente tekijja buzi tekizze buzi katutumire ne baganda be baganda bakolaga ebizimbe bya luuna omuntu amuddako bakolaga ebya yasini bakolaga esegawa sente <coughs> bazimbye akatale wano wano wano tebagamba nti kamuhozi ye waki ebintu abantu babigabagabanye anti bona uganda webalaba omuntu nga naddala nga muganda ate kisinga okunoma baganda era babikola kubeera eyavuddeyo okwatak nga misi gundi yabadde muganda lukwago ate muki mululu muganda abaganda zesimanyi abakunamira bannaye mwakolimirwa bintu mwebaba banyampa bunyampi mwakolimirwa munansonyiwa ekyo okukyogera naye abaganda banyampire bakolimire kubanga walaba omuganda ayiseewo mm. kati fola muzayi watwapointinga abantu bagamba nga oyo fulufiga atasoma atakola ki era nga baganda be bankuba tewaliyo baana baali bankuba nakasima yo kaba kazze kaba kajjidde omuganda muno gogenda owuliziganya naye bwebalese nabbanja omuntu wawansi nti oyo era oyo uh, kasasasasa amutwala omuntu yaralwana nabbanja alisse mujuŋŋanda muki muganda walayo mu palamenti omuntu alwana nabanja nga si muganda naye bo babadde balwanira akafo ka nambozi nga wona osala ente nolwanira kabuuyo basebusa mm. babadde bakalwana ne batuuka n'okufuluma nga tebategeeraganye naye nga ebifo binene byaliwo muganda munaba yesimbawo oyo semuju muganda yafuna buli kumi nobwo kumi nabutaano mm. kuca palamenti nsereko nayesimbawo bagana okumulonda aye nayesereko yafuna asatu mubisatu nsereko bannange kakati notunulira nze simanyi bantu abo bayabakulimira oba babanyampa mukawompo obaidonno naye mukama nasonya okwogera kino naye ngaabantu abakola ebintu ebyo bonna baki kati bwebalaba omwana ngaoyo nga muganda babayina bamulwana nebamukuba ate abandi mubakinze hmm. kubanga naye liwajja kubayo abanyiiga lwaki akavuka kano akato kekakolawekanawekano hmm. kyova olaba babigabire bali babigaba tebakkirira nti omuganda asobola okukola atya babigabira bali nti kizimbe kya muhozi bizimbe bya museveni mm, mm. agamba ffe tetukkiriza mangu okuzimba ekizimbe kye kimwetagisa okuyita okwekwekaokwekweka mbuuze lwaki ye fist son wa fist family muwozi okuba nebyobugagga kiwawaza matu nti byakuliddemu nti mm. asaana okuba nabyo olwansonga ki omwana we president kati lwakuba nti uganda yensi era mwebaza nyo president museveni naye obukulembeze nemumala bucumukamu secondis satu lwotegeera nti omuntu muganda wa fast family oba omwana wa fast family yeyisa atya wenjagala otegeere zenjagala okubikafaananyi ngaobukulembeze buliko mumaka amalala otegere baganda bomukulembeze baba beyisa batya yefe bafasad babera batya kati muwoozi oba natasa okuba nekizimbe kimwetagisa okwekweka kubanga kiki atasobola kwekugula kiki atasobola kwekolera okujja ku gavumenti ya museveni eyemirembe gavumenti ya museveni efuga abantu n'obuntu bulamu n'obwenkanya kuba muwoozi newasonga ku kizimbe bwatunaga nti nkyagala oba ate oba ati asobola ukikola kyona kyasokola nakitwala nakigula nakigula oba nakitwala nga tolina kyomukoze kuba togenda kumukuba mpi togenda kumukolaki e, nanti oluusi abantu abo ekibekwesa oluusi babeera batya ebintu byabo bimanya mosi tali mulevu yekweka tali mulevu yekweka ate tali mulevu yekweka ate ate byesibe bigendererwa byabwe ebigendero ba besibyebyebakubana bintu mbnawmayumbawnnawnnawoteri sibyebigendero era wetegeeza abantu abayingidde mu bintu ebyo sibyebo nze kinajjukira wano naddala abaganda ndwaki mbesibako mwabuukira wano ettaka la bobi wine lyavumya kabaka nkuze siwulyanko nga bavuma kabaka naawe tomuvumangako ne katikkiro siwulyanko nga omuvumi sisobola ndi muganda nemanyi katikkiro yekamala byonna katikkiro wenvuma kabaka mbavumwemba katikkiro mbavuma kabaka naye abaana bavuma kabaka ne bakunamya obubiina bwe bati lwetakala bobo era bobi wine alikekikomi kuba yaitako omukono oguvumwa kabaka kabaka lutavumwangako kane bafuna kino ekiyumba tu tukirumbuye omanyi nabo balina enlwana gyebana naye abamba ejja simanyi banalinya simanyi baani baani mm. balina enlwana gyeberwana bagala babalwanira entalo kati bakozesa ngaekyo ekiyumba tu tukirumbuye kadde makiweereza information etakwatagana kati bwewakwatana nebikadama manyi obuzi batulina bikadama olubijja mu kyalo babitwala swet kampala babitwala swet kuairport babiteeka mu kiyumba hmm. nebabirira nebabitaka nebabiteeka ku nyonyi nebabitwala kyobaa birinyonyoni biranga biri mu baasi zino zani zisafuti baasi bigenda bikubendulwoe bibanga ebiri batwala byana byesomero babiwawa ebiyumba byaki babitwala <laughs> bikuba endulu webikuba ngalawo bizina naye nga biri mu nyonyo ze za lisensi era gola olinya enyonyi ya lisensi olimanye enaku nga bakutta nebyana ebyo kyoba babyambaza yinifomu era nga biwemeneko kati webitufuna infomation bwetyo bo bibeera eri bifuwingalumbuye biva mu kyalo nga teimanye namasimu newatisapu zibirabidde eyo esimu zibikwatiddeko eyo kati bakijja eri kukireetawo nekampata kigimanyi kyova abijja wano babikomyawo wano nga tuyimanyi sitriti kwe bitandikira ntandikidde bwanzira nti ewaka olwensonga kampuni yakireeta yagera n'ebiyoola eyo batololo bakabaale <laughs> nebito nebiteeka mu nyonyi <laughs> nabitwalaojja kwevuma nabo abo nedda nti amazima ogatya sibuli oyagalaku nga nti wano waliwo omwana ng'abeera kampala <laughs> newaba aweereza butunda asobola okunyonyonya okugenda okukola mu kiyumba waali wano ngakola wano mukibuga ngaali mukampala wano niwe aba atunda bitundu byakyama hmm. niwe aba aweereza butunda niwe aba atambuza frutus ngaasobola okunyonyonya agenda ayoze biwabagundi anazembwa oba ayoze amasuwani olinyota mailo kanana nolinya mailo lunana ogenda oyoze esuwani yandikoze atya abaolaba wano ngaali kampala kasuku abaana obalabyeko asobola nga n'omwana aweereza mu bbala nyuka ne tipu wa mitwalo munana munana ku kumi n'ebiri tipu nga tekuli musaala gwe ngate nokuli alidde anywedde asobola ogendayoza amasuwaani so <laughs> kati babetwala bambi betemaalavuluziganda leero ngaofiiriddeyo nnyo bakadaama sikubaviirayo njagala otandika okufumintiriza okujjako nga tafumintiriza waliwo omuwala wano mukampala abaana abo oyagala gamba baba mukampala wano ne bagenda eyo banaze amasuwaani omuwala wawo nasika kipusomanyisa emizanyuka nazo lwakubakwana bana abalenzi ba bodaboda bebabalya nebalya sente zaabwe balya sente zaabwe babagulira ndawoya balya nnyo abavuka ba bodaboda balya omwana wena wenaku atambuza obutogo basika chips tokwananga omuvuka wa bodaboda era gwakwagalako kukimamanyafunye era nti breakfast sapa eyawulanki eh, awo kisala budde balya asobola okukulya naye omwana asiika obuchips esente zanyuka nazo oba omwana tulacyayi mukalu nze kuduka yange ona omwana atumba cyayi mukalu hmm. buli mwezi sente zaziteeka kuduka lyange ayina akabokisi akamera nga nemu mitwalo nsanvu mukinaana kamuki kitundu bubiri kyayo omukalu ogula majaani ekirwa kyamazzi kya bibiri na bikopo nesukaali ebikopo obigula lumu ate bya pulasitika nebakirinnya nti ebisajja byomupaaka ebyo byabodaboda olunywa nga kirinnya ogukopo tegwatika kakati aba abaana tasobola kuva wano nagenda anaze masuwaana nimairo enkumi meka agenda anaze amasuwaana kati bambi ebyebyana obisasira si mububi kati bo bajja bambi kyovaolaayo kadamategeera era obalaba nga bawereza obuntu ogenda okola banonya n'abasajja nze akyali mukiyumba nawanoonya omusajja ne uganda kyovula bababbyo bamalawo <laughs> naye otandika okusindika nze gundi noonya omusajja wokufumbirwa naye ngaali omaali akati nogamba omusajja omunoonyezaawa kati bambi bo bajja babayisa buyisa hmm. bwebatandika bwafuna kasimu ate ebatuuka eri ebisimu bya layisi nga omwezi ebiri bamuwamusimu omusaala gwe <laughs> omusaala gwe mara ojikwata kwange genda ku whatsapp nga agenda kuki gagenda kuki atu agwatikana ah, agwa kulumbuye <laughs> kati yolo walumbuye aloza bitufu ebyalumbuye babala balumbuye babika baloza bebiki kati obasasira lwekyo kati abantu basinga otambuza information eyo mm. bebawamba tutu abali eyo sajja byabiryo byewamba ensi yabikuba tebimanyi kiddako byawutaala abantu manyi nti abantu abagende banyogga nnyo obwongo ne busanyalala tebalwawo okukola sekisi olw'obudde weza kati balwawo okola sex omanyi sex naye bwongo butagula ku mubiri omusayi ne gutambula balwawo okukola sex abalwawo okulaba ne mm, ku bakazi wawonaada olnakulwala funufigandika ogabe balwawo okukola sexi naye njagala kulya pizza obwongo ne bukwata mm. bagenda kukuleetera kati mm. nedda balwawo okutaggula obwongo okusinza kuweza gye balimu gwokimanyi hmm. nti abasajja be bulaaya okukwata okukola obukozi sekisi amalaku masitoovu nasanyalaza ensigo netaguluku hmm? nagikalirira ku sitoovu ngaomuzira gwagikwata nayalipaamu bwe ngekutteaisetya batebamanyi na sekisi tebamanyi babera mwezi ebera winta ebera winta semate ebera nyingi nyo nyo kwekanga ne babera mubulamu buli obutategerekeka buli kimu kiba extreme yes kati bawulu bambi bawulubala bawenga bawuta abo bavaako osobola omusajja nga nina okulowoozi kuzana nyo gwatunula abantu abali wano nga bakola emirimu gyabwe bamuvawala simanyi bani bawenga newamubuuza sente tazirina bwe budde okudda no tebagala kudda njagala ompeeyo abantu nga bataano nabako nomuwala baba omuta musubika yenna egumba gumaza mukama mbadde obugoye bwasiibuuka omuwala oyo mumanyi yali akola ne justin nantume hmm. bannaye natuna omwana ne latifa manyi watunula alina wadde emitwalo ebiri natuyenda mulindwa nga nakawompo kamugudde mukakuba nnyo hmm, flavia ye ayina sente ziriwa nze mpaako aziriwa ye flavia ye ayina tayina okusinza ze yayina ne bwe yali wano wano wano ova ku tv ngaotegedde ndi mafina agenda kunjo cyawatijandijinulumpungu gundi agenda kunjo cyawati guni newetolola mamdalinga ku tv ngavayo nkubira olimba lwange namindo apisiza wawo etano jijo kumi munana yali atusa nekisa nasemo nga munana tekyakuba lwimba naye nga tesiyalukuba producer gyali naye nga olwokwainanyi program nkyazako munange nga bakyazaabo bakyazanga bana bakola ebidagala ebiganda bano simanyi abakoza bo ebitundu byekyama babigeza simanyi amanyi gekisajja abo ngaokukukyaza obutaga namwendo manyise nezomuwa ne producer kati namwendo gwoyogerako mumanyi namwendo twogerako namwendo we uganda so oli weri oba inamulaba nomuntu ogulimu empumbu balwawo nokukola enviiri bitaki gweyogala so simubi just mbadde nkyogerako katononaye simububi waliwo kyeoba nina kyenimba ekyanamulindwa kyolimbye namulindwa ye mulabako mundowooza jo era nze namulindwa nyigayo amanyi okumbuuza nti yewe owaayo oba oli otya nampeerezaayo ekumi abiri bw'atyo <laughs> <laughs> aze ndi bubi saawa zino naye namulindwa esofulufiga mm. omuntu okuweereza ekyekumi okuva okuva mu amerika oba mu uk okiyita kyamumwaliyuke nga mpeereza kumi omugambanga nantumenakanambekenemuteerako akakadde <laughs> ngama fino jamusange buli ngakumunana osangana omuwala wa furaga kasimba shira eh. ezo za justi zibeera za mmere yambwaye ate nayo tekuta ekyekumi ekyekumi shira embwaye omanyi sana zaire olunaku mhm. zitera okuba naye ngaagitumyawo owagundi ajeete babaita batya deriva deriva loyo simanyi wakacaka owa wakamotoka kati abireetwa byekaeka wa mitwalo musanvu aleta emmere yembwayi alina akaba bwe kati mbakata simanyi batya kawe kati kalina ebyo yawe kiti naye mumanyi emmere gyekalya sobavuga nvuge buli lunaku kakati osanga omwana wafuna nga gasumba wano e uganda abaana bali wano e uganda omusanga nga sene zasipeni nga olunaku ewali eh, ebulaya azikola omwaka mulamba kyova tebagala kudda si muubi era si balumba nesi mububi mm. so kakati ebintu ebimu bwe bityo webijjano ne bijja mm. abaana ne boogera ebigambo ebitakwatagana mm. bavuma abantu abakulu bekyayisizza abantu bemazeeko emikwano bagoledinga abantu tulina abagagga wano bangi ne bainvesito abalala baganya okuwaayo lwa bintu mudulonga ebyo omusajja avudde abawadde sente yasazewo agambe njagala kugula ddagala si wakweraga eh. bwe yandiwaddeyo ceke nti amisi mubadde yona nga mutadde ku pesa amisi asuubiza sente azireeta bwe yandiwaddeyo ceke ati mwanitegede mwandigambe nti yalimba bwawaayo nti oyo wa gavumenti bantu bameka bali mu gavumenti nga banene baludde ne mu gavumenti babye ne sente mwabalako nga babawaabira nebawaabira nga tasobola kuvaayo n'agamba nti nguze emmere ey'omutwalo bangi oba vaccine oba vaccine nga tasobola nagamba nti bannange nze kakati nguze okisijeni wa miliyoni bbiri naye ng'abaddewo mu gavumenti emyaka n'emyaka abbye sente alina ekifo kinene nnyo kyalimu buli mwezi afuna esente tulina wano abaka ba palamenti babawadde emotoka za miliyoni bisatu bisatu okujjako era onerebasagiri nyankwebaza wabaddeyo omuntu omu avaawo n'agamba nti nze nguze okusijeni muno kusendeza bampadde ezemotoka kale omusala gwange gonna gonna gwenfunye omwezi guno nguguze mu vaccin oba bagala ensi bebasinga n'okusiga badde ate tebavaye ne bagamba nti guno omusala gwaffe gavumenti etusasula nzigende kwakamuntu ya gavumenti bagule abantu kwe bali baka bitaanomu mm. nebitano na nebitano nga biwadde bya myoni munana munana teri mubaka asaba agamba nti nze ku sente zange bajjeka emitwalo munana bagula ekitaano omuntu avayo ngoyo nga minsi ku sente ze zeyekolera ngate olaba omuntu omukulu agaba tukana namanyi omusajja yasoma nga muone respect eriasi kuba muyivu naye ovayo ta nogamba mbu amu katusweta okandi bapangisa bo esente amu naye azimba bizinesi yamanyi wabakwata era bujosigwa bamusololeza oba abakando batagenda kubakando oba bamusaso bate bagenda musaso wagwe bamekabo bewali olekedde ni banaibabo even banaibabo tobayambanga nakimu wadde abasiraamu sebanko omuzikiti muli musajja muisiraamu naye wadde omuzikiti gwali wadde nagende wa amu nensanga ngaaguze emisaalo ngaaguze emmotoka nga babitadde awo layini nene nnyo ngaaguze eggayi ne pikipiki nembagamba bino ebintu biragana ngamba aa ah, tugenda biwa bashek ba music team mugwanga lyonna nengamba kiki bashek basobole okugenda okutambuza eddiini kigambo kyakatonda nokubuli abantu naye babegako kudanga ah. bene byacovid ebinaba naye nti aa mwoyo nga tayagala kamera tayagala televisio yakwogerako sibyat si muntu wa kamera naye watandizirese nti yasuubiza mpewo ah. bwe yandiwaddeyo ceke nti yalimba ate ziriwa ngamukugamba motamaa mugenda kuwetera abantu okwetamu n'okunyiiga baleme nakuyamba n'abagagga bangi gye bali banne bagagga banne bagenda gaana owaayo abandiyagadde naye wanaayeta nga omutandika beeraga ale baayeta ki era kwegamba mulisiima ki lwaki buli kyamagero mukiwa sitaani ate abantu abasinga okukolero nga baganda so bwenvayo nenkyogerako bwentombasivumi mm -hmm. mba nkyogeddeko mu ndowooza yange si mu bubi hmm. naye mba nkyogeddeko naawe otandika okufumintiriza nti kyenakoze kituufu oba kikyamutandika okufumintiriza nga ggwe singa temwete basajja mwe temukyadda nakwesimbawo mubbye eggwanga mulima ekibuga gwakizingamiza musajja ggwe tewali muntu azingamiza ekibuga buli enkulakwana ejja mu kibuga ogirwanyisa ogiremesa namusiyali wano nolwana ne namusisi nolemesa omukazi nokubagana omukazi nemuspendinga sene mumakooti nembeera nga mwewa wabira ezo kooti omwaka baga nani ndine genosale nagamba ekooti omwaka zispendingibwako bns billion zimane so ngaate abantu basobola okutmumisango hmm, babeera balemeddwa okukkaanya ne bagenda mu kooti hmm. ebatawuluze naye nga bakwata sente zo nti titugenze mumakooti mulinanekyemanikindi mukimaniza mukozawe muti zisobola okukola ekintu kyane kyegattako so tuyige okusiima naye nze nga tuwunzika njagala uh, okusooka njagala kwebaza hamu all factors remaining constant webale twalayo sente uh, fe tujja kwogera naye ekirungi gwe kyolina okukola okikoze eki okikoze eri eriyasirukwago embeera yokka gitusobola oyambiramu hamu ate nga si hamu yekka n'abagagga abalala abaliyo kuba kati weevu eno ey'okubiri eyazze luli abantu baagaba ne bagaba naye kati weevu eno esanze abantu tebayina anti kati naye weevu eno esanze abantu tebayinamu go ge mazima saalala kulimbatbajavaolwensonga kati ngoyo avuddeyo awaddeyo nelulinkugamba eyasooka luli abantu abantu abasinga bababba sente zaabwe tezagenda mu mmere mm. ezagenda mubibawera mm. omanyi banauganda balinabanauganda e, e, nzimbagamba ekigambo kimu okuwa musolo si kibi ate banaganakuwa musolo mm. naye sente zebawayo zikola ekyo kibaziweereddeyo kanabawayo sente zemmere zabbirwa naye omuntu ayagala ensi emanenasi nga abantu bagenda kufa era ye amu kyakugamba amu agamba newadda kuzo nga talina mitwalo egi kasitabanga ali mulamu nomalaga nti asobola nokuddawo neyetikka emigugu so so katize kyenjagala abagala ensi kyenjagala okutega kiriwe kito mm. nadala ababaita ba investor mm. takowa kuwaayo nayeta makuwaayo mm. kubanga abantu bano bakolamu esente bajjamu bajjamu abantu banaafa ogenda kujja mubaani so muleme okwetamu abagaga muveeyo nabaita ba investor muveeyo mwajja wano mutubyeko esende empitirivu nempitirivu banks muveeyo abantu abalinaza emikutu egyenjawulo muveeyo kubanga mumusinga okukola sente kampuni zegyenjawulo muveeyo musobole okuyamba ku mukulembeze gwanga kubanga okuba omukulembeze gwanga si musango akulembera ah, nsi naye kati ze kyenjagala kyemadde njagala erias ye akolere abagagga abalala abanaavaayo ne hamu yennyini kwegamba okwewala nti ate sente ezo ate agenda zijja mubapangisa be kesisi owa gavumenti naye eveeyo ebeeka ebintu emu byerelaxingamu for example kati nga omusolo gwa kesisi hamu ngaoyo bajja naakola ekintu ngaekyo mu amerika swahia ne mu uk abatulabamu nankolectinga abantu abamu abakola ebyo ebintu by'okuyamba abantu obaki gavumenti erina bu incentives bwebateerawo omusolo oba ne bakuddizaayo ko yuno ebintu ng'ebyo so ne wano tulina otutandika obipiikinga nti omugagga ngaoyo baavaayo n'aleeta miliyoni bitaano mu asatu ayina kyayambye ku gavumenti kuba ezo zeyazireese eggulira bantu ddagala vaccine kati kuno omusolo gwa kuntegerayo oyo omusajja ku kyayogedde nekyoyogera bwaba asobodde okuva mu ekigambo ngaekyo kyogera enosensi ngaoyo omusajja omuyivu gwetumanyi omuyivu wabayogedde nosensingo ate asobola kukolera amu ekyo kati uh, mufune engeri bano abasajja egino emisolo egimu property rent ground tax biki ebyo ebisigadde sibimanyi nnyo kesi siby eri directly involved with oba government mulabe engeri gyemusobola okugamba nti tukuwaddeyo ka tax holiday ngaako kuba i believe mu nsi endala bakola ebintu ebyo muntu buli waavaayo naga nti akwatireko ku bantu akwatireko ku gavument kiina ekyenjawulo kyabeera akoze eki kyabeera akoze so we hope and pray uh, nti lord mayor for you what you can do oku invite ham have discussions with him nti mukifo kyokwo engeri gwe gyewawaddeyoko ku ssente eziyamba abantu kesisi ekirowoozezzaamu nti ate tekijja kuba feya ate era boonaokanda abantu ki sente za renti batankolowooza nti oba oyagala zizzaawo zino ziwawaayo tukuwaddeyo ka insentive bwe kati oba okitegera kyeggamba mulabe engeri gyemuyinza osobola okuba nga mugenda mu maaso otherwise um, ham thank you very much amidst everything that will be said wayambye abantu nze kyekisinga obukulu kyentera okugamba abantu nti ebirala byonna byonna bijja bbaawo naye buli woobaako omuntu gwokyusiza obulamu mm. olwensonga abadde bagala mubbaku sente ezo eh, eh, nawulidde story baadde ate bagala zibba anti ye amu ah, yabadde ayagala sente zigende direct mu banka zigula eddagala mm. kwakawunti egula eh, eddagala ye yagula eddagala era nagamba ku bantu ku sente ezo ayagalako abantu amu bagenda okugema nga bakibuga mwenyini ku bizimbe ebyokusookera ddala kitegeeza nti amu abaali ayambye lod mayo emirundi nga emeka kubanga abo abantu benyini mukibuga lod mayo yabajjemu akalulu yemu yekuba nisosa okugula vaccine okubagema naye yetasobodde kugigula ono agiguze kakati baka lwayogere ne onalibo nabanja onalibo nabanja namugamba wiiki zokensiningenazitekakuki naye banja babadde bamuvuga sipiidi bano abalaamu nga amaze okugenda okusani nga bikibi kyagenze nga bagala kutwala ssente ezo entwala gyatategedde balesa ekimotoka kyabakituzizaawo bakoze bata bamuga tugenda zitwala wano ekitegera sente zabantu bwezitowezibula sente tukiziganye offisi ezimu zibuza sente z'abantu ebintu ebimu tebiri straight twetaaga abantu abali straight era nebaza honorable nabbanja emirundi gyonna nze nkumanyi one on one kumanyi bulungi era nensula kuba twemanyi manyi kyosobola okukolera eggwanga lyo nekyogenda okukola ensi yo era nategeera nti president museveni okumala musajja mugezi nnyo yakwa pointing ekifo ekyo nze manyi nabbanja ngaomuntu nekyakola n'omutima gwe kati atamumanyi tasobola kutegeera nabbanja kyagenda kukola naye nabbanja kyagenda okukola mujja kukitegeera ah, atandise ku lwokusatu tusuubira sente za nabbanja zitandike okujja gye tuli so tujja kuba tuzirinze Eh, nazo tuzirye nazo tuzirye fe tuliwo okulya sente era bajja zituwa nazo tuzirye <laughs> okitegeera anyway full figure full geno kasuku kukuwazabanga until next time mubeere bulungi mweraba